この豊浦のタイはなお前が赤ん坊の時に一番最初に食べた魚だぞ茹でて裏ごししてちょこっと醤油垂らして食べさせたらまそうに食ったぞ결국아빠에게유키에관한일을들키나요아빠는같이고향으로돌아갈것을요구합니다出直しだなご飯食べたら一人で帰って一人で出直してお父ちゃんが帰る時は 愛も一緒に帰るとうちは帰らないまあまあまあまあまあ、てっちゃんうちが帰ってもいいのそんなわけないだろうまあお父さんあの男はあの男あの男は両手をついて愛を幸せにすると言ったんだぞそれなのにお前はとんと不幸になってくるありえないことだと思えないのか思うよありえないよでも子供がいること知らなかったんだまあ てっちゃんは必死だしこの子は生きてるんだよ何も食べないと死んじゃうんだからほっぱり出すわけにはいかないでしょそうなんですだからといってあゆが自分の人生を犠牲することはない夫婦というものはいろいろ山坂あるもんだだがこれは越える必要のない山だあの男のことは諦めろ とっとと捨てろそれは言い過ぎじゃないですかお父さん最初にあの男に会った瞬間これはダメだと思ったお父ちゃんの目に狂いはなかったあいつはダメなやつだダメなやつだよてっちゃんはあでも好きなのうちはてっちゃんのことがあゆそんな気持ちは時間が忘れさせてくれるさあ父ちゃんと一緒に千葉へ帰ろうえ いいからお前はいつだってやり直しやとてっちゃんと勇気と三人でめたんだからもう私は帰らないあだだだだだだだあちくじいたええー、お父ちゃんごめんお父さん大丈夫ですかてっちゃんどうしようちょっと冷やした方がいいなちょっと待ってあもう帰れないなこれじゃあおお前がこの家を出て千葉の家に帰るというまで 父ちゃんもこの家にいて怪我の治療するなんだそれお父ちゃんの怪我を治したかったらあの男と別れて家に帰る決心をすることだそんな無茶苦茶なあの男に言っとけお父ちゃんも男で一つで愛を育てたんだお前のようないい加減なやつでも一生懸命 えやれば一人で息子を育てられるってなお父ちゃん足今回はもう譲らないぞお父ちゃんは絶対に騙されないと그렇게시작된내사람의어색한동행おお今日は洋食か、うん、美味しそうですねさあ食べよう、よいしょここは外国か 持ってきた干物があるだろうこらいただきますと言わんかじゃあみんなで <laughs> いただきますいただきます美味しそうだなあゆきゆきお父ちゃんよその子でもきちんとしつけをするのが大人の役目だ 大人が子供に遠慮するようになってからこの国はおかしくなったんだ居候なのに大声出さないでよそれに勇気は今微妙な気持ちなんだからうちみたいに海の上でぼーっと育ったわけじゃないんだからね大声で叱ったりしないであれああゆよし 殺したあうんちうんそっかじゃあ早く行ってね早く早く使用中 海に出ないと便通が悪い 할아버지 때문에 화장실에서 볼일을 해결하지 못하고 유치원에 등원한 유키 ませんでした園児の着替えはお預かりしてるんですけどゆうきくんがまだお願いしていなかったのでお手数かけました気にすんなよゆうきうんちなんかなみんなするんだからねよし着替えよう置いて置いてはいよかったねママに着替えさせてもらって 話をしちゃう子って大抵ストレスがかかってるんですよストレス溜まるとお漏らしするんすか緊張するとトイレに行きたくなるようなもんですあのお家で何かストレスがかかるようなことありませんでしたかストレス、はい、あったっすじゃあそのストレスを取り除いてあげてくださいよいやそんな簡単には取り除けないっすよ 先生またうんちしたんすかえすぐ行きます先生少々お待ちください先生勇気が蓮君と喧嘩したんだってさもうすぐ来いって言うから行ってくる蓮ってほいのちの息子が、うん、なんで勇気がストレスだよストレスうんこは漏らす喧嘩はするそんな不出来な子を育てていけるのか 甘い考えは捨てろ千人に演説するような声出すのやめてください海の男は声がでかいんだここは海じゃないこの距離だったらこれぐらいの声で十分でしょう距離感おかしいですよお父さん余計なお世話だストレスね유키가렌과다퉜다는소식에또다시유치원으로가는아요 たんだよユキ喧嘩したんだってユキ君が蓮君に本を投げたんですその本が蓮君の目の上に当たって今病院に行ってます病院でも大したことないとは思いますどうしてそんなことやったんだよなんとか言えよ結城意地悪でもされたのか実は僕らが見ていたわけではないんですが園児たちの話では でしょいやでも蓮くんは怪我をしていますので絶対に悪くないっすしかしですねてっちゃん頭きてても勇気全然悪くない今から北条さんに行ってくる冗談じゃない落ち着けな何やってんの 蓮の怪我のことですけれど幸い目には入らなかったので視力は守られましたでも顔に傷が残ったらと思うと心配でなりませんこれから受験もありますのに本当に申し訳ありませんでした勇気は悪くありません蓮くんが怪我したことはかわいそうだけど勇気だけ悪いみたいな言い方しないでください何言ってんの怪我させたの勇気だろお前がやったんだな蓮くんが勇気を侮辱したこと謝るんだったら 勇気も本を投げつけたこと謝ります侮辱蓮くんは勇気のことうんこちびり虫って林立てたんですよそうだよね刑事みたいに問い詰めないでくださいはいすいません腰抜けめお前みたいなふぬけた男に愛をやったのが不覚だったお父さん今そういう話じゃないんです勇気くんのおじい様ですか孫と認めた覚えはない <sighs> こういう愛のない家庭でお育ちだから 暴力なんか振るうんですわゆうきくんも何と言われようと悪いのは蓮くんですでもでもねいかなる場合も暴力を振るってはいけないのではないのかな侮辱されてもこういうご家庭のお子さんをさくらんぼ幼稚園に紹介した私が軽率でしたわそんな奥さんそのことに関しては本当に感謝しておりますので男の子は喧嘩をしながら大きくなるんだ怪我もしたことのない子はろくな大人になれないぞあんたも 怪我をしてよかったよかった父さん何も気にことやめてください失礼しますこのことは保護者会でも問題提起させていただきますのでそんなちょっと待ってくださいどうぞどうぞうちは負けませんからね売られた喧嘩は買うべしやめてくださいすいませんすいません申し訳ありませんでした後でよく言い聞かせますのですいませんでした いい加減にしてくださいはいもお父さんもここは僕の店で僕のうちです無責任な態度はやめてください無責任うちは勇気を守ったんだよあれじゃ守ったことにならないだろ悪いことは悪いこととしてちゃんと叱れないようじゃ親じゃない北条のかみさん敵に回して幼稚園でやっていけんのか子供の喧嘩を大ごとにしてんのはあゆだろてっちゃんはいつも何でも丸く収めようとするから後でごちゃごちゃになるんだよ へこへこ謝ってんじゃねえよへこへこあゆがそんなだから俺が必死に頭下げてんだろなんでわかんないんだよてっちゃんこそいつも口では何でも言うくせに何もしないじゃんそれでも父親かよもういい出てけあゆもお父さんも出てけ分かったよ出てくよもうママなんかごめんだよ 유치원의학부모회장이자후원자인내내엄마는원장선생님에게유키를퇴원시킬것을돌려말합니다私の推薦ということで園長先生も我慢してくださってるならもうお気遣いいただきませんように一度引き受けしたお子さんは責任を持って教育をするのが私どもの仕事ですのでそうですか園長先生がそのようにお考えならよろしいんですけどただ 私がよくても保護者会の皆さんが何とおっしゃるかご心配なくそれより蓮くんのお怪我大したことなくてよかったですねありがとうございます北条すま許してくれ許しちゃってくんねえかな子供のことになると僕も妻には口出せないんだよでもなんとか話してみるよカーノにはもあるしな お小学校の学芸会の時僕はおもらしたことを川野みんなに黙っててくれただろうおもらしおもらししたっけあの時から僕川野のこと好きになったんだそんなことあったっけお前さ黙ってたんじゃなくて気づかなかったんじゃないの全然覚えてない、うん、まあどっちにしろ川野はいいやつだ できる限りのことはするすまんお願いしますお土産ですよ酒くお土産ですいらないお土産です いてくれてゆきちょてっちゃん寝て寝てるから静かにしてうんまたそうやって俺だっていろいろやってんだから自分だけ大変そうな顔すんだよなあ、可愛くない可愛くないね愛ちゃんせっかくの可愛さが台無しですよおゆうき起きたか <laughs> はいごめんな ゆ <laughs> きあんな春巻き買ってきたぞ食べるかえちょっとやめてよ食べ物は夜中なんだからいいじゃんたまにはなうわ食べるか <laughs> いやお腹壊しても知らないからねよしいただきまーす <laughs> いつになったらいただきますと言えるようになるのかな もう食わないのもっと食えよねえもしかしたらうんち出るから食べないの何も言わないと分かんないぞ朝うんちしなかったしなかったのトイレいつも開いてないいつも開いてないうんちしなかったお父ちゃん お父ちゃん入っててうんちできなかったえそれで我慢して幼稚園行ったのえあごめんゆうきもうねうちが明日もビシッと父ちゃんに言ってやるからごめんなパパもだパパがビシッと言ってやるから本当かよてっちゃん本当ですよええー、無理だ無理あらカチンとくるなゆうきパパに任しとけビシッと言ってやるからな ねえゆうきさっきママはごめんだって言ってごめんねてっちゃんにもごめん俺だって出てけえなんて言ったのもちろん嘘だから全く本心じゃないから 前は何がおかしいんだよゆきお前もさ蓮くんにさらっと謝っちゃえよ確かに蓮くんも悪いでも勇気が謝ったらあっちも謝るかもしれないじゃんでもしそれでも謝んなかったらそれでいいじゃんどうせその程度のやつなんだよとな当たり前だろ俺はねあゆよりも12年長く生きてんだから12年うわ 親父だ親父って言うなっつってんだろマウスツーマウス 하여 어, 오하여 어. 비록 남의 자식이지만 점점 엄마가 되어가는 딸의 모습을 본 아빠는 지켜봐 주기로 합니다. 어? 여기 은치가? 유씨, 은치가! 야씨, 오토상! 오토상! 오토상! 아니, 오토상! 勇気うんち漏らしちゃったんだからお父さん勇気のためなんですお願いします勇気に辛い思いさせるやつはお父ちゃんでも許さないからな勇気はうちのてっちゃんで守るんだからもう覚悟したんだからお願いだからもう早くうんちがしたいんです わなかったお前はやっぱりお母ちゃんの子だお父さんお前はまだ許しちゃいないえさあ早くうんちしろ 海が恋しくなった足も治ったしこれから帰るかな。 めんね。あそぼ。 って子供はいろいろ覚えていくんだねうちらを見て育つんだね見事なしつけをなさったわねお若いままでも侮れないわ <laughs> いえいえいえいえ今度またうちのお茶会にもいらしてね me.